mama no meu colo Tão pequeno, mas já sabe de tudo Ainda chora pra chamar Ainda dorme sem sonhar Tão pequeno, mas já sabe de tudo Sabe bem quem é que eu sou Sabe até quem ele é Sabe tudo sem saber porquê Sabe bem como é a mãe sabe bem quem é irmã, sabe tudo sem saber. pra chamar Ainda dorme sem sonhar Tão pequena, mas já sabe de tudo Sabe bem quem é que eu sou Sabe até quem ela é Sabe tudo sem saber porquê Sabe bem como é o pai Sabe bem quem é o irmão Sabe tudo sem saber